လေးတွေပြောစကားနားမထောင်ဘူးเนาะဖုန်းမကြည့်နဲ့ဆိုကြည့်တယ်เนาะစသဖြင့်မိဘတွေကတစ်ချိန်လုံး complaint လုပ်တာပဲအဲ့ဒီမိကွန်းတွေကစိတ်ကနေမှလည်းလာမေးနေတာပဲ မင်းကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခလေးထုခုဆရာဝန်တွေဖြစ်တယ်ခလေးထုခုဘာသာရပ်မှာနော် ခလေးကမိဘစကားနားမထောင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသင်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့မသင်ပေးလိုက်ဘူးဆိုတော့နော်ဟိုကိုသားသမီးရောကိုစကားနားထောင်လားဆိုတော့တိတ်ကြီးနားမထောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရောကိုမိဘစကားနားထောင်လားဆိုတော့တိတ်ကြီးနားမထောင်နော်အဲ့ခါကျတော့နော်ဟိုဖြည့်ရတော့ခက်တဲ့မိကွန်းတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုလင်္ကာကြီးကျော်ဆွတ်နာမည်နဲ့လည်းယတစာပီရေးတဲ့အခါကျတော့အဲနည်းနည်းအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေဘူးတယ်ပေါ့လေ့လာဘူးတယ်အဲ့ခါကျတော့ ဘာသွားတွေ့လဲဆိုခလေးတွေကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့အခါမှာအလိုလိုက်ရမယ်ကိစ္စနဲ့အလိုမလိုက်ရမယ်ကိစ္စဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တော်တော်များများကိစ္စတော့ခလေးတစ်ခုဆရာဝန်တယောက်မြင်ရတော့အလိုလိုက်လိုက်တာအေးတယ်ပေါ့နော်မှားနေတာလွယ်လို့ပေါ့မှားနေတာလွယ်လို့တော့အမှားဖြင့်ကိုသားသမီးကပကြီးဆွဲခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုကစာပဲကျက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှားခြင်းမှားရင်ကိုကမှားတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ခလေးကမှားကြရတော့အကြောင်းမရှိဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာတော့မိဘနေရာတကာဝင်မပါတာကောင်းတယ်သို့တော့နှစ်ခုနော်နှစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကို သားသမီးကိုအလိုမလိုက်ပါနဲ့လို့ပြောပါတယ်တခုကအဲ့ချိန်မှာနော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုက screen time မှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီ tablet ပုတ်တဲ့ကိစ္စဖုန်းပုတ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုစလုံးကဒီမိကုန်းမှာသွားပြန်အကျုံးဝင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ချိန်ရော screen time ပေါ့ screen time ကကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေရဲ့ recommendation ကကျောင်းနေတဲ့အရွယ်ကလေးတယောက်အတွက် maximum တစ်နေ့ကို2နာရီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ2နာရီဆိုတဲ့ကိစ္စဒီ screen time အားလုံးပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ TV လည်းပါတယ် computer လည်းပါတယ် ဖုန်း tablet internet အကုန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့သဘောက TV တနားကြီးကြည့်ရင်ဒီကလေးကဖုန်းတနားကြီးပဲပို့ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချက်ပို့ပြီးပို့ရင်ပြဿနာအများကြီးရှိလာတယ်အားလုံးသိနေကြတာမျက်စိပေါ့နော် refraction error တွေများလာတယ်ငငယ်လေးနဲ့မျက်မှန်လေးတဖြည်းဖြည်းထူလာတယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိဆရာဝန်နဲ့ကျွန်တော်သွားဆွေးနွေးကြည့်တယ်ဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့က refraction error လောက်တည်တာဟဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော် macular edema တွေအများကြီးတွေ့နေတယ် macular edema ကျတော့ဟိုးအတွင်းထဲကမျက်ကြည်ကပါသွားပြီ ကြွတက်လာနော်ဆေးမရှိပါဘူးနော်ဆေးမရှိပါဘူးကုသလို့မရပါဘူးနော်အဲ့ကိစ္စတကယ် retina damage ရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားရင်ကုသလို့မရပါဘူးအဲ့တော့တခါမှလည်းအဲ့လိုတော့ဖြစ်တယ်တော့မကြဘူးဆရာတကယ်ကောဖြစ်လို့လားလို့ပြောရင်ဒီဖုန်းတွေ tablet တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကိုတွက်ကြည့်ပါနော်ဒီဖုန်းတွေ tablet တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်က10စုနှစ်စွန်းစွန်းလေးပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကြည့်ပေမဲ့နော်ကျွန်တော်အသက်က58နှစ်ကျွန်တော်အလွန်ဆုံးကြည့်နိုင်လာရင်နောက်ထပ်အနှစ်20 ဟုတ်ကဲ့ပါအခု10နှစ်အရွယ်ကလေးလေးတယောက်ကဖုန်းစပွတ်နေပြီဆိုရင်ဒီကလေးကဒီအတိုင်းနောက်ထပ်အနှစ်40 50လုံးမယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့အဲ့ခါကျရင်ဒီကလေးမျက်စိကအထိကိုထိမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနော်မျက်စိလေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ထက်မှာအထင်ရှားဆုံးကိစ္စကတော့ဘာလဲဆိုတော့နော် behavioral problem ဟုတ်ကဲ့ဆရာ social adjustment တွေပေါ်လာသူလူလူချင်းမပေါင်းတတ်တော့သူဖုန်းနဲ့ပဲပေါင်းတတ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စကားမပြောတတ်တော့ဘူးအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အတန်းသားတွေနဲ့ဆက်ဆံတာအစား သူ့မှာအခက်အခဲတွေရှိလာတယ်။ तू ကဒီကတစ်ဆင့်ပဲအမြဲ communicate လုပ်နေတယ်ပဲ။ဆေးကလာပြတဲ့ကလေးတွေဆရာတို့ကိုကျော်လင်းတို့လည်းအမြဲတွေ့ဦးမှာပါ။နော်မိဘနဲ့ကိုနေကကလေးနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောနေကလေးကအောက်မှာပေါ့နော်ကလေးအောက်မှာပေါ့နော်ဒီပေါ့နေတဲ့နေရာကိုမျက်စိမလွှဲဘူး။ဆိုတော့အဲ့လိုကလေးတွေကြီးလာရင်အလုတ်ခွန်ထဲမှာဘလို့ adjust လုပ်မှာလဲဆိုတာတော်တော်ပြဿနာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကတော့အားလုံးသိပြီးသားကိစ္စတွေနော်အဲမသိသေးတဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ဒီ games ဆို TV တို့ဆိုတာကလေးအတွက် ထွင်ထားတဲ့ကတ်တွန်းကားတကားမှာတော့မှနော်3မိနစ်အတွင်းမှာ violence 10ခုလောက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော် violence 10ခုလောက်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာဒါကတ်တွန်းကားပဲခလေးအတွက် innocent ဖြစ်ပါတယ်လို့ထင်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ violence ပါတယ်ပါတဲ့အခါကျတော့ခလေးရဲ့ behavior aggressive ဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့ဆရာ game ဆိုတော့ပြောမနေ10မိနစ်အတွင်းမှာလူ90လောက်တပ်လိုက်တာနော်လူ90လောက်တပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကို10နှစ်သား9နှစ်သားလုတ်တက်နေပြီ10နှစ်သား9နှစ်သားလူရအောင်လိုက်တက်ရမယ်ဆိုတော့ attitude ရှိနေပြီဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေကများလွန်းတယ်များလွန်းတော့ကျွန်တော်တို့ limit လောက်ရမှာပဲ limit လောက်တော့နီးလန်းရှိလားဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်မရှိဘာလို့မရှိဘူးလဲဆိုတော့ဆွဲအောင်ထွင်ထားသောအရာတွေဟာဆွဲမှားကြီးပဲဆွဲအောင်ငကိုတွေကစနစ်တကျတီထွင်ထားသောကိစ္စဖြစ်တယ်မဆွဲဘဲနဲ့မနေဘူးမွေးရစေများလို့ပဲပညာရှင်တွေပြောတာမှမွေးရစေကိုဘယ်တော့မှစမ်းမသုံးကြည့်ပါနဲ့စမ်းသုံးကြည့်လို့ဆွဲတာကြီးပါပဲဆိုတာ game တို့ TV တို့ internet တို့ဆိုတာလဲဆွဲအောင်ထွင်ထားသောကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်းသွားမစမ်းပါနဲ့စမ်းတာနဲ့ဆွဲမှာပဲဒါပါဇက်ကြီးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ နင့်ကိုငါ TV ကြည့်နေတာတော်တော့လို့ပြောနေတာကြာပြီနော်နင် tablet ကြီးကိုမချသေးဘူးလားအဲ့ရမဝင်သေးဘူးလားလို့ထိုင်ပြောနေလို့ဘာမှအကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးသိမ့်ပြီးတော့တောက်ခမဲ့ကိစ္စပါဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1 screen time နော်နံပါတ်2နော်8ချိန်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီ screen time 8ချိန်ကိုတစ်ခါတော့ပြန်ထိခိုက်တယ်ခလေးတယောက်ကိုဘယ်အချိန်မှအိတ်စေချင်တာလဲမနေ့က9နာရီထားမယ်ခလေးကိုသူ7နာရီမှအိတ်စေချင်မှာပဲ7နာရီမှအိတ်စေချင်ဒီခလေးအိတ်ရတဲ့ရောက်ရမယ့်အချိန်ဒီ10နာရီဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ especially ဒီကလေးကတယ်လီဖုန်းပွင့်နေရနေချပြီးတော့အဲ့ရတဲ့ကိုဝင်มาဆိုရင်သူ့ကိုသူ cool down လုပ်ရမယ့်အချိန်ဒီတနာရီလိုကိုလိုပါတယ်အဲ့တနာရီတွေမှာ तू အိတ်မပြောပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဘလောက်ပဲ तू ပင်မနေပါစေအိတ်ပြောနေပါစေအဲ့ဒီ tablet ကိုချပြီးတနာရီတွေမှာ तू အိတ်မပြောပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီဆိုင်တိုင်းမှာအဲ့ရတဲ့ရောက်အောင်ရအောင်အဲ့ဒါကို အဲ့ရတဲ့ဝင်တော့တော့ဝင်တော့တော့လို့ထိုင်ပြောနေလို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာစီကံလောက်ရမှာပါဒါအောင်ကျွန်တော်မိဘတွေအများအားပြောပါတယ်နှစ်ချက်အလိုမလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်ရယ် screen time ရယ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးတော့ဟိုမိဘတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြတော့သုံးပြီးတော့ခလေးကိုရက်ခိုင်းရင်ကြတော့လည်းဘယ်အဆင်ပြေမလဲเนาะဆရာအဲ့ဒါငယ်တဲ့မိဘတွေကျွန်တော်အများအားနမူနာလုပ်ပြီးပြောလို့ရှိပါတယ်ခလေးကိုသူက9နိုင်အိတ်စေချင်တယ်သွားမအိတ်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်စီကံကိုခေါ်လာတယ်ခလေးကိုအိတ်အောင်လုပ်ပေးပါဆရာဆိုကျွန်တော်ဘာမီတွန်တိုက်ရမလို့ဖြစ် နော်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒါ तू လောက်မှကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နင်သွားတော့နော်အဲ့ရတဲ့ဝင်တော့နော်ဆို तू ကကိုရီးယားကားရှိရမထဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကလေးကလည်းဝင်မှာမဟုတ် तू ကိုယ်တိုင်ဝင်သွားရမယ်ခလေးကသူ့အတူမှောင်ထဲမှာထားဆော့ရင်ဆော့နေပါစေ။သူကခလေးနဲ့တူမီးပိတ်ပြီးဝင်အိတ်နေရမယ်။ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံခြားပညာရှင်တွေရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကပြောတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ CFAM, caring for well-being.